دار غرامي وابعث لك سلامي يا المحبوب يا وجودي عطشان علمودي يا المتعوب كبيرة كبيرة أكبر من جرح العاشق حصيرة هو الحافظ شلون بحصيرة يجمع ماكو عليك قطوطة اثني عشر هم دمر من دوسيتك لو عن بريالي اثني لو عن بريالي اثني لو عن بريالي اثني يا غالي يا غالي دليني بشر حسين جيرانك يا غالي يا غالي أنا الدلي جروحك وين أنا الدلي جروحك وين بس أنا هاي أحلامي أتمنى أشوف إنك زين مو من ذبيح لظامي مرة وحدة أتمنى اسمك بيه تشربي الماي وفرع قاضيه التحاول والقلم من يدي طاح ضحكتك حتى رسم ناسيه ضحكتك ضحكتك ما حد يقدر يرسمه يا غالي ولا شمتك ومو كل واحد يفهمه يا غالي